दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है इतने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है आंखों को भी ले डूबा ये दिल का पागलपन आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पूछेगा जो मिलता है इसका दामन बीघा लगता दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं शाम गले इस सोने घर में मेला लगता है किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पर आया है शीशमल में एक एक चेहरा अपना लगता है